Евгений Муравьев, занявший второе место на конкурсе, исполнит романс «Те-те-те». Ему 13 лет. Чувствуете же дети, как сердце